ဆုံးသွားဟာလို့ရေးမလားလိုက်တာ thank you bro ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် bro ဟာဆရာဆရာဟာ bro လာ report report မိနေတယ်အဲလိမ့်လောက်အောင်မလား report မိနေတယ် 那哎，看那位，哎，看那位，看那位，哎，哎，如果命你，看那位，先给打嘞，先给打嘞。 ဘရိုတက်စိတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ဒီမှာဒိုင်းမောက9000ဝင်းကျင်ပဲရှိတာကွာ9000တောင်မပြေဘူး4900ကျော်ကျော်ပဲရှိတာအဲ့ဒါဘရိုတက်စိတ်ကဒိုင်းမော2000ထည့်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒိုင်းမော2000ထည့်ပြီးတော့အခုဒိုင်းမော2000ကျော်ထည့်ပြီးတော့9000ကျော်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့9000ကျော်နဲ့ဒီစကင်ကိုအမြန်မြန်လေးလှည့်ပြီးတော့ဘေးကိုခစ်လိုက်မယ်ကွာဒီလားဟာမခစ်ခင်ဒီဒါချက်သွားကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဒီစကင်တစ်ကောင်ခစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲခဏလေးဒီဒီနဲ့နှစ်တစ်60နော်ရှိတာဒါအဲ့ဒီစကင်တစ်ကောင်ဆိုဘယ်လောက်ရှိလဲမြန်မြန်မြန်မြန်လေးပဲခစ်လိုက်မယ်ဒီရောက်တယ်ရောက်တယ် bro thank you ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ဆိုင်မြန်မြန်လေးလှမ်းမယ်မြန်မြန်လေးလှမ်းမယ် nhảy lên nhảy lên nhảy lên lại nhảy lên lại你们现在累哦。啊，OK，打你打你 EM 招，杀死那酷贝呀！打你打你 EM 招，打你 EM 招，哦，对标，哪里？ ခဏခဏခဏခဏဒီအဲ့ဒါကြီးဝါလောက်လာမှာခဏလေးဟာခဏခဏခဏခဏခဏခဏခုတ်တာခုတ်တာလေမြန်မြန်မြန်မြန်မြန်မြန်မြန်မြန်မြန်မြန်မြန်မြန်မြန်မြန်တော့ကြစကန်နဲ့လှည့်ရင်ရတိတ်ချင်မပြောမြန်မြန်လေးလှည့်ပြီးတော့ကစ်ပေးလိုက်မယ်ကွာမြန်မြန်လေးတော့ပြီးတော့ဒိုင်မွတ်9000နဲ့ 個咦？啲下啫，啲下一嚟，啲下一嚟，啲下一嚟。OK，OK，OK，OK，偷呃人咯，偷呃，偷呃，偷呃，偷呃。俾人你你捏到嘅，捏到強大，包你把一包你，咪攞張牛。哦，八十咩咩邊，包你把一窿，那些那些那些那些呢邊，那些呢邊，seven 嘅 seven，攞嚟到，OK，包一嚟。Go go go go go go go go，誒。 ညတနားခွဲကြီးမှာအန်နဲ့ဆော်ကိုတီးလာအဲညတနားခွဲမှာညတနားခွဲကြီးမှာ second ထောက်ထောက်လှည့်ပြီးတော့အန်တက်တာနော်อืมโอเคစာရီပို့နေစာရီပို့နေဟိုဘက်စာရီပို့နေရတဲ့ဆယ်ရမြန်လေးမြန်လေးမြန်လေးမြန်လေးထောင်းကမြန်လေးပါလီပါလီပါလီစကက်တဲ့ပူပေါက်တာရဲ့ချပြလာမစကက်နဲ့စကက်နဲ့ချပြလာမ Lu là không phải mình hay à. ừ. go mà 오케이 보세 로로로로로로로 고고고고고고고 嗯，都嘛失败，先说给我委屈了，我阿弟讲，你没得阿爸打，没有失败先说给我自卑了。都礼貌做到，不要做到礼貌，更要做到讲的。哎呀，礼貌更要做到讲，礼貌做到讲，讲来讲来嘛，对吧？礼貌老话讲说。 ထွက်လာတော့ပေးတင်ပါတယ်အန်တင်ပါတယ်အမေအန်တင်ပါတယ်ခိုးအန်လာတော့ခိုးအန်လာ तू မသိဘူးနော် तू မသိဘူးဒီမှာဒိုင်မွန်မလောက်တကယ်လည်းမလောက်အခုဘရိုတက်ဆိုင်1000ထည့်ပေးတာနဲ့ဒီလှည့်နေတာကွာဒီမှာဒိုင်မွန်9000ဝင်းကျင်မှရှိတာတော့ကြော့အာဘယ်လောက်ရှိရ90ရ900ကျော်နေ900ကျော်နေဟာညလောက်ပါမလားခေါင်းနေအောင်မူးလာရင်လောက်တော့လောက်လောက်ပါရတော့တော့ကြံနေရတော့ ဟိုဂျင်းတော့မဂျင်းနဲ့နော်ဒီ9000တောင်မလောက်လို့ချင်းတော့နည်းလေးတော့ဥရားသွားသလိုပဲ134စကစ်နဲ့ဆိုပိုပေါက်တယ်ရော့ 嘿，什么呀？拿送的奖，拿送的奖，拿十个版的黑鱼，拿送的奖。哎，靠近点啊？你要来着？考进的鱼啦？哎，近点不啦？哪了？嗯，他拿几娃币？嗨，澳大姨亚，你来没 y o h m y g o d ငါကတော့ပေါ့ကွာမေ့ရွာသားရီရို့ဘာရီရို့မေ့ရွာဘောစီရဘာရီရို့မေ့ရွာရဲ့လို့ 我啦你要啦。你俾我逼嚟逼嚟，逼嚟逼嚟，逼嚟逼嚟，逼嚟逼嚟逼嚟，唔要唔要唔要唔要，ali kenali kenali，啊唔要唔要，幾多人幾多人打傻嚟嘅話，唔要。誒，belum tisik je sum nyai temare, lo belum tisik. Lawan dia dia myo. မ်းနိုင်အောင်လို့ဒီကိုကူညီပေးတဲ့ bro သစ်စိန်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် bro thank you ပါလို့ဟာသူလက်ချက်ပြန်ရောက်သွားပြီဟောဖန်ကန်ရောမိနေရတဲ့အော် you die you die you die you die you die not anyway you die die die အကြည့်လိုက်အကြည့်လိုက်မလာလီရောမဒီမောပါမလားဟောလီမောဒီမှာလီမောအစကင်မတုံးရတယ်ခဏလေးခဏလေး you die မလားဟုတ်တယ်နော် you die နော် you die you die skin you die အာ 喂，千万一定要啦，哎哎哎，不要在意了，不要在意了，啊，不要在意了，哈哈哈，妈妈呀，我给娃，啊，大吉，嗯，贝卡姐，啊。 <laughs> Vai ging, <gasps> vai Weiter. vai weiter.